Se adueña la soledad La vida tiene mil tropiezos y nadie se exime de problemas Y lo que pasó en el pasado se quedó Ya son cosas que el viento se llevó A una analítica No regresa jamás, por favor ya nunca vuelvas a llorar Que la vida se hizo pa' que tú la puedas gozar Vive el momento, cambia actitud No te desenfoques, siempre tú Comprende nada vale mirar atrás Eso se elimina presente te aseguro hay más vida y si hoy tienes la dicha de pasarla bien No sabes si mañana eso no se va a poder El sudor